В следующем столбике мы видим величину в абсолютных значениях, величину изменений. В частности, когда речь идет о пяти кластерах, при переходе к четырем кластерам изменение составляет 583. От 6 к 5 кластерам составляло 341 а уже от трех кластеров к двум кластерам изменение составляет 1456. Поэтому очевидно, что с точки зрения <clears throat> абсолютного значения изменения остановиться надо где-то здесь. Следующим по важности является последний столбик, который показывает нам, насколько разнесены центры кластеров – ну или точнее не центры кластеров, а насколько различаются кластеры между собой, насколько они контрастны, поскольку о центре кластеров говорит в случае с кластерами <coughs> по категориальным шкалам не всегда корректно. Для ранговых еще куда не шло, для номинальных вообще некорректно. Ну хотя мода может являться таковой. Но в любом случае здесь идет речь именно о контрастности кластеров с точки зрения distance measure, то есть с точки зрения меры расстояния. Мы видим, что для пятикластерного решения кластеры более контрастные, чем для соседних моделей, для четырехкластерного решения и для шестикластерного решения. Именно в сочетании этих оснований дает а, машине право говорить о том, что оптимальным является пятикластерное решение. Но прежде чем перейти к пятикластерному решению, давайте посмотрим на оптимальное решение с точки зрения самого критерия Байеса. Байесовского критерия, точнее критерия Шварца. С точки зрения критерия Шварца мы видим, что большинство профилей – А, уникальным образом соответствует кластеру. И только два кластера, четвертый и седьмой, содержат в себе набор профилей. Причем достаточно разнородный набор профилей. Мы видим, что здесь а, присутствуют люди, которых и устраивает жизнь абсолютно, и в средней степени устраивает жизнь а по второй переменной кластеризующей еще больше